oo shacabkii eh, istanbul joogay eh, waxaa loo dibaal laga xun yahay eh, israa'iiliyiinta dhibaatada ay shuwaayaan shacabka reer falastiin magaalada afurka kadib oo laisku soo baxay bandowgii iyo wixii filinkiisa eeya cunay ma garateen istanbul ama dadka turkiga ku nool waxay muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin eh, ayadoo bandow xooggan uu jiro waddanka ayaa dadkii la fasaxay baabuurtii iyo wixii oo dhan inay dareenkooda ay muujiyaan falastiin waa la garab taagan yahay halkan la harin eh, in laga xumaado dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin iyo masjidka barakaysan ee qudus eh, reer turkiga dadka ku nool oo dhan dadka waddanka u dhashay ajaanibta oo idil caawa waxaa loo soo wada baxay in laga xumaado eh, dhibaatada ama falka lagu hayo shacabka falastiiniyiinta ah afurka kadib magaalada hal mar ay isbeddeshay istanbuul sidaad u jeeddaan dadkii oo dhan ayaa isku soo wada baxay waxaa la luuxayaa calamadii masaajidyadoo dhannana waa aadaamayaan bandowgii jiray waa la jebiyey caawa waxaana jebiyey arrintan waxaana lagu amray shacabka inay dareenkooda ay muujiyaan madaxweynaha dalkan turkiga rajab tayib erdogan iyo weliba guud ahaanba dadka waddanka jooga marka magaalada caawa waa isku furan tahay bandowgii iyo wixii iyo eh, dadkii bandowga la geliyey dhammaanna wixii waa istaageen calankii falastiiniyiinta la luxaya dal walba calankiisa soo qaatay calankii turkiga masaajidadeedii aadaanay bilaabeen eh, waa laga xun yahay dhibaatada lagu hayo shacabka eh, falastiiniyiinta ah oo runtii aan dhihi karno dad masaakiin ah oo waddan dhulkooda xoog lagu haysto eh, isla markaana eh, masaajidkii barakaysnaa dadkii ku noolaa la xasuuqayo marka looma kala harin caawa saa u jeeddaan dal walba calinkiisa soo qaatay waa la dabaaldegayaa waxaana laga xun yahay dhibaatada lagu hayo shacabka falastiiniyiinta waxaan leenahay waa laga baxayaa dhibaatadaasi waddadan waxay ahayd cidlay ahayd saacado ka hor laakiin haatan waxaa muuqanaysa in waddadan ay daqiiqado gudahooda isku beddeshay ee taraafig ay noqotay calankaa la looxaya booliiskii amniga sugaya taraafikada ayaa meel walba taagan badoogii xoogganaa caawa eh, eh, waxaa la dhihi karaa sidaas ayuu hakad ku galay eh, waddadan oo ah waddo aad u dheer oo magaalada bartankeedii marta caawa waxaa xidhay baabuurta ana xirta saa ujeeddaan waa la dabaaldegayaa meel walba la marayaa halkan aa u jeedaan waa aagga soomaalida ay caanka ay ku tahay inkastoo soomaali badan aan u jeedin haddana teelteel ayaa ii muuqda waddadii dhan waa la soo galay zaxmaday noqotay waa la isku soo baxay dareenka ayaa la muujinaya dal walba oo islaam ah dhibaatada lagu hayo waa in la muujiyaa dadka waxaa leeyahay ka baxa waddada traafikana soo gashay ah, waa in la muujiya dareenka dareenka in la muujiyo dareenka islaamnimada ah in la muujiyo waa mar walba waa muhiim waa muqadas waa ujeedayaan oo laisku soo baxay eh, shacabkii qeybihiisa kala gedisan dadkii oo dhan caawo laamiga la taagan yahay caalankii falastiin ayaa loo kacay falastiina loo dabeelbaxay falastiina loo dibadbaxayaa dhibaatada lagu hayo reer falastiin eh, waxaa loo muujinayaa islaamnimo waxaa loo muujinayaa eh, dal walba oo adduunka ku nool waxaa u muujinayaa in falastiin garabkeeda leeyahay waxaan la dareensiinayaa cadowga oo yuhuudda ah dhibaatada ay ku hayaan dadkii fasaxa la siiyey in laisku soo baxaa la amray booliiskii amniga sugaya bandoogii oo waddanka la giliyey xakadaa eh, ku yimid dadkiyaa albaabada soo furtay baabuurtaa la soo wado calamadaa la soo qaatay cajiib waay dadkii dhan waa laisku yimid waa laisku soo baxaya saacadda saacadda ka dambaysa saaxiibayaal sidaan idiin sheegay ama weli waddadaan sidaa u jeedaan e, traafigay ahayd oo waddadii waa isbeddeshay oo waxay noqotay mid traafiga ah oo zaxmada e, e, dalalka islaamka ee dalkan ku nool iyo turkiyadaoo dhan ayaa isku soo baxday ayagoo maanta dareenkoodii muujinaya siday ugu yihiin dhibaatada lagu hayo shacabka masaajideedana aadaankii ayaa soconaya oo xilligii salaaddii cishaha la taagan yahay Eh, qof walba oo dalkaa ku noolna dareenkiisu maanta cabbiraya eh, waanu isugu soo baxay eh, baabuurtii ma kala joogsanayso oo calaamadaa laga luuxaya waddadaan siday u xidhanta waa u jeedaan baabuurta ma kala istaagayso siday tahay u socdaan amniga iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada taraafikada ayaa waddooyinka taagan oo baabuurta kala xakamaynaysa shacabkiina waxay isugu soo baxeen bannaanka goobtaan hadda idinkala hadlayo soomaalidu waxay u taqaanaa isha baydhabay u taqaanaa soomaali hadday imaanaysaa intoodii badan ayagana dareenkooda way ka qayb qaadanayaan in kastoo aysan badnayn soo baxay caawa isku soo baxay eh, waa isku soo bax dareen xambaarsan oo runtii aan dhigi karno eh, walaalaha falastiina loo muujinayaa eh, si islaamnimo ah muslimnimo ah ayaa loogu muujinaya xasuuqa lagu hayo in laga xun yahay la dulaysiinaya waa u jeedaan dadkii sida loo qeelinayo halkaan markaad aragto allahu akbaraa lagu qeelinayaa oo ilaahay sareeya looma kala harin dhalinyaro rag iyo dumar maxaan ku yidhahdaa carruur baabuurtii calamadii wixii o dhan dadka wadaadada ah shuyuuqdii kulli waa laisku soo baxay caawa wax xaray ma jirto israa'iil ha dhacdo iyo ereyo kale ayay dadkaani ku dhawaaqayaan waxayna muujinayaan sida ay uga xun yihiin dhibaatada israa'iil ay ku hayso dowladda turkiga oo ugu horreeya madaxweynaha dalkan ayaa arrintan ka dhidhiyey aad uga xumaaday shacabkana dareenkooda ayay cabirayaan arrintan ay ka qabto أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

dareenkii islaamnimada ah in la garab istaago walaalaheena falastiin qayb ka ah dhallinyaradii soomaaliyeed way kaceen dareenkooda ayay muujinayaan doorkooday ciyaarayaan ayagoo muujinaya islaamnimo muujinaya oo runtii muujinaya inay garab istaagan yihiin reer falastiin laamigaa la soo galay baabuurtii waxaa loo diidan yahay inay socoto dhallinyaradii soomaaliyeed waa ujeedaan caawa ayagana dareenkoodii ayay cabbirayaan waxayna muujinayaan siday u garab taagan yihiin ama siday ugu xun yihiin dhibaatada lagu hayo dadka ama shacabka falastiiniin ee runtii dhibaato xooggan ay ku hayaan ciidamada israa'iil qalbiga iyo naftaan u huraynaa aqsa ayay leeyihiin oo ay ula jeedaan masaajidka barakaysan ee aqsa dhiigga iyo nafta ayaan u horaynaa masjidka barakaysan aqsa dibadbaxan waxaa ka qayb gelaya eh, jaaliyado kala gedisan ama soomaali oo ay ugu horayso iyo carab iyo dalal kale aad u fara badan eh, sidaa u jeedaan gabdhihii soomaaliyeed daftarkooda doorka way ciyaarayaan waddadiyaa la xihay taraafikadina waxay ku qaylinaysaa waddada in la baneeyo shacabkiia markaa waddada xirtay taraafikada waxa ay ku amraysaa in waddada ay baneeyaan

يا صدق هو هو مسلمين مسلمين وعارفين وعارفين اليمن ليبيا هو اسكو جوا تعال علي تعال علي